Bora, meu irmão. Vambora. Que, coragem você tem de me ligar às quatro da, manhã pra me falar de amor. O que, você tomou? Raja Mora, vai! Quanta audácia você tem hum. de imaginar. Eita. Que ouvir sua voz eu consigo Fala assim pra ele, ó o que você tomou. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Diz que não encontra outro igual, nossa ligação perdeu. Você me usou e me deixou que me, diz que me, diz que me. Ai, ai, ai, ai. imaginar essa situação. Mais alto, mulher, vai. A garrafa avança e o celular. Com muita tristeza, vai. Hoje não. Segura. Sem perdão. Isso aqui é pra você, ó imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Você! Diz que me ama quando bebe Mas Rasca, quando vai. acorda se esquecia Desse amor Que que? Que acabou Diz que, me encontra outro igual nossa, ligação perdeu, sinal, E você, você me usou, usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me, diz que me, diz que me. Quebrou.